どうしたワイバリオン今子供の子供の悲しみの波動を感じた悲しみの波動俺たちには何も感じなかったがケントたちのことなら心配すんないつまでもメソメソするような奴らじゃないしかしワイバリオンは子供の波動に敏感だからなああ俺は決めてるんだもう二度と子供たちを悲しませないとそのために戦おうと カイト兄ちゃん大丈夫みんなで力を合わせればきっと帰れるさバイバーランドにうんそうだねよし僕も頑張るよ <laughs> その意気だカイトよし兄ちゃんみんな待ってる早く戻ろう勝利の進化ビクトリーマキシマ 西暦2100年正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかない。 ケントたちの冒険の旅は続くさあ今日も張り切ってサバイバルしましょうおーケント君は薪拾いジャン君と直樹君は食料の調達翔さんは使えそうな機械のメンテナンス私は教室のお掃除じゃあ解散さてとさねえ何海斗君 僕にも何か仕事やらせてよそうねならみんなのお手伝いお願いしようかしらえー、またお手伝い僕だって兄ちゃんたちみたいに何だって一人でできるのにでも今はカイト君にできそうな仕事ないしじゃあ何か見つかったらお願いするわね よいしょっと美味しい果物がいっぱいあって助かったよこれで当分デザートには困らないなほらねえ今度は僕に取らせて危ないからやめた方がいいよ大丈夫任せてよ僕木登り得意なんだからもっと上まで取れるよそうじゃなくてあこの枝はあっ 大丈夫かいカイトくん今だねへへどんなもんだいねえねえ僕にもやらせていいぜ待ってなえっとほらよしえい、ー、おすげえすげえ あんなに遠くまで見直したぜカイトっておいああ俺の竿が苦労して作ったのに、えー、こんなもんかな兄ちゃん僕にも運ばせてよカイトに無理無理お前じゃ重くて持ち上がらないってそんなのやってみなきゃわからないじゃないかじゃあやってみるか じゃあ話すぞうん レントカイト君だって手伝おうとしてやっただけで悪気があってやったわけじゃないよ僕だって僕だってカイト君翔さんよかったら僕の仕事を手伝ってくれないかなえうんカイト翔さんに迷惑かけるんじゃないぞ大丈夫行こう翔さん そのコードこっちにくれないかねえ翔さん何作ってるのこれはプラグターミナルを改造したテレビ電話さなんとかダイバーランドに連絡できないかってねえダイバーランドに電話できるのいくらここがデリトロスゲートだって言ってもコンピューターの中には違いないんだだから必ず連絡できるはずなんだけどよしできたぞ あエラーそう簡単にはいかないみたいだ翔さんなんだい僕何もできないのかな、うん、兄ちゃんや翔さんみんな頑張ってるのに僕には何もできないのかな、兄ちゃん言ってた みんなで力を合わせないとダイバーランドに帰れないってみんなできることを一生懸命やっているだけさだからカイトくんができることを一生懸命やればいいんだよでもいつか必ず来るよカイトくんの力が必要となる時が必ず翔さん待てラーダそれはルール違反だ 私はダイバーランドへの通信を許したわけではないはいギルト様ですが結城健人の仲間が先ほどからダイバーランドへの通信を試みておりますつまらないことを私とケントとのゲームに水を差すつもりかそのようでございます邪魔な奴らだ早々に手を打つべきかとそれですでにデイトロスモンスター ボートンの出撃準備が整っておりますどう翔さんもう少しもう少しでダイバーランドにアクセスできるはずなんだけど頑張れ翔さんじゃあ行くよ さあ行けもう少しだまあダメだあなんだあれ 兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん 子供の悲しみの波動だ あのマークのことぴょこままさか兄ちゃんたち死んじゃったの大丈夫ぴょこ小さくされて動けなくなっただけぴょこよかったでどうやったら元に戻せるのこれは間違いなくデリトロスモンスターの仕業ぴょこそのデリトロスモンスターをやっつければみんな元に戻れるはずだけどそうか兄ちゃんたちがデリトロスモンスターをやっつければあそれは無理ぴょこ。 どうしようみんないつか必ず来るよカイト君の力が必要になる時が僕の力が必要になる時とりあえずグラディオンに相談してみるぴょこカロン僕をマジカルステーションに連れて行ってよダメぴょこカイトはここで待つぴょこ 僕しかいないんだ今度は僕がみんなを助ける番なんだだけど早く時間がないグラディオにまた怒られるぴょっこへえここがマジカルステーションか僕初めてだよググラディオン 必死になって僕をデリトロスから救ってくれた今度は僕の番なんだだから僕に力を貸してよ僕だけ何もできないなんて嫌だよそんなの嫌だよお前だったのか悲しみの波動で俺の心に語りかけていたのは ケントみんなをうんデリトロスとの戦いは辛くそして恐ろしいものだそれでもウェブダイバーになりたいか辛いのは嫌だよ怖いのも嫌だでもみんなが苦しんでるのに僕だけ何もできないなんて僕もっと嫌だそうだ俺にはわかる何もできないことほど辛いものはない力を貸そう勇気カイト今日からお前が 俺のウェブダイバーださあ行こうケントたちを救うためにウェブダイブワイバリオンはいウェブチェンジだ 結城健人ではない誰いたぞデリトロスモンスターだじいちゃんたちを元に戻せ少しはできるようだなならばこれではどうだそんなもの当たるか やはりそうかカイトお前こそ俺にふさわしいウェブダイバーだ行くぞハウリングゲイザー調子に乗る 私と戦ったことは褒めてやるだがこれで終わりだ元に戻ったカイトカイトは大丈夫かケント一体何が何だか話は後だ カイトがデリトロスモンスターと交戦中だカイトがじゃあカイトが俺たちを急げケントカイトが危ないわかったマジカルステーション 発進スタンバイグラディオンシュート Let me take 対面はそこまでだ行くぞカイト した程度でこのボートンを倒せると思っているのか何ビクトリーマキシマ発動 <laughs> 私とワイバリオ そして2人のウェブダイバーが揃った時真の力ビクトリーマキシマを発動させることができるのだグランブ に帰るために ビクトリー・マキシマかこれだからゲームはやめられないいいぞ結城健人もっと強くなれこの私のためにフフフフフフフ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 信はできないのかグラディオンジャガオンシャークオンウェブライトのみんな力を貸してくれ葵ちゃんの願いを叶えたいんだ次回電脳冒険記ウェブダイバー思いをつなげ出撃ウェブライツ2